दो क्वेरीज को लिंक कराना है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले तो टेबल बना लो तो यहाँ ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर दिया ठीक तो जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आएगा अब आपको व्यू पे जाना है और यहाँ से डिजाइन व्यू पे आ जाना है क्योंकि हम टेबल बनाना चाहते हैं और टेबल का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे देना है फिलहाल मैं टेबल वन ही रखता हूँ और यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे ये 2019 है ठीक है इसी तरह से सब में होगा लेकिन 2019 में खास बात ये है कि जो क्वेरी तुम बनाती हो सीधा टेबल में भी लगा सकते हो कैलकुलेटेड डेटा टाइप की मदद से एक कैलकुलेटेड डेटा टाइप एक्स्ट्रा दे दिया गया है इसमें जिससे कैमरा काम आसान हो जाता है जो क्वेरी हम वहां जाके लगाते हैं वो यहीं पे लगा सकते हैं कैसे लगाएंगे चलो देखते हैं जैसे मान लो ये हो गया स्टूडेंट आईडी ठीक है या स्टूडेंट चलो स्टूडेंट आईडी कर देते हैं ये हो गया ऑटो नंबर ठीक है और यहाँ पे आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट तो ये लिख देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट ठीक है ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट और ये टेक्स्ट डेटा टाइप रखते हैं और यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन हम नहीं बना रहे हैं ठीक है यहाँ पे दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट चार सब्जेक्ट जो भी लेना है इस तरीके से ले लेंगे कंप्यूटर हो गया ये हो गया हिंदी कंप्यूटर रहता तो हिंदी नहीं रहता इंग्लिश ठीक है और यहाँ पे कर देते हैं एक और सब्जेक्ट बायो है ना बायो कर देते हैं ये हो गया तीन और यहाँ पे टोटल करेंगे ठीक है अब टोटल के साथ साथ हम तुमको एवरेज भी बता देते हैं ठीक है एवरेज भी कैसे निकालेंगे तो वो भी देख लो तो ये हो गया एवरेज क्लियर अब यहां पे क्या करेंगे इसको नंबर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे ये हो गया नंबर इसको भी नंबर बनाएंगे इसको भी नंबर बनाएंगे और इसको भी नंबर बनाएंगे ठीक है अब ये जो टेबल वन का डेटा है वो इस तरह से सपोज कर लो कि ये जो है पीटी वन है यानी कि पीरियोडिक टेस्ट वन का जो टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट है ठीक है और यहां और ये जो टोटल और एवरेज आ रहा है इसे हम कैलकुलेटेड डेटा टाइप भी रख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेटेड का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे जबकि 2007 में जो आप यूज कर रहे हैं वहां पर ये कैलकुलेटेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा ठीक है अब यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर हमको सबसे पहले तो टोटल करना है तो टोटल के लिए हम टोटल वाले ही कॉलम में है तो हमको क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है पहला सब्जेक्ट कौन सा है कंप्यूटर लिख देते हैं फिर फिर प्लस का निशान लगाएंगे फिर यहाँ पे क्या है दूसरा इंग्लिश सीक्वेंस से नाम हो सकता है लेकिन स्पेलिंग वगैरह सेम रहे गम तो ही सही रहेगा बायो बायो तो मान लो स्मॉल लिख देंगे तो काम करेगा नहीं काम करेगा तो कैपिटल ही लिख रहा है क्योंकि कैपिटल हमने लिखा है डेटा डेटा में कैपिटल ही दिया है और यहाँ से ओके कर दो तो ये हो गया कैलकुलेटेड की मदद से ही हमने कैलकुलेट कर दिया और एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आएंगे और टोटल के बेस पे एवरेज कैलकुलेट होगा कितने सब्जेक्ट हैं गिनो तो तीन तीन है तो इसको थ्री से डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा तो हमारा काम हो जाएगा ठीक है तो ये टोटल अपॉन थ्री कर देते हैं तो एवरेज आ जाएगा हमारा पास एवरेज आ गया ठीक है तो ये हमारी पहली क्वेरी बन जाएगी यहाँ से ओके किया तो ये पीरियोडिक टेस्ट वन हो जाएगा अब ये हमने टेबल में ही क्वेरी बना ली है अब इसका रिजल्ट हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट का नाम है राम ये लिख दिया यहाँ पर आएंगे कंप्यूटर का मार्क सेंटर किया फिर यहाँ पे इंग्लिश का मार्क सेंटर किया फिर यहाँ पे बायोलॉजी का मार्क सेंटर किया टोटल और एवरेज अपने आप आ रहा है देखो आगे यहीं पर टेबल में ही आ जाएगा जबकि हम क्या यूज करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2016 या 19 यूज कर रहे हैं तो यहीं पर आ जाएगा लेकिन अगर आप 2007 यूज कर रही हैं तो आपको यहाँ क्रिएट पे जाके फिर क्वेरी डिजाइन पे जाना होगा फिर वहां से क्वेरी बनानी होगी ठीक है ना फिलहाल मैं यही यूज कर रहा हूं तो ये यहीं पे आ जाएगा फिर यहाँ पे दूसरा डेटा एंटर करते हैं कुछ इस तरीके से तो ये देखो दूसरा डेटा एंटर किया और यहाँ पे मार्क्स दे दिए हमने कुछ ये लाइक इस तरीके से ये हो गया और यहाँ पर ये आ गया ठीक है तो अब देखो ये यहाँ पर भी आ गया अब ये कोई एरर वैल्यू नहीं होती है ये देखो ये कॉलम छोटा पड़ जाता है तो ये आता है हालांकि देता है क्वेश्चन वगैरह तो ये हो गया ये पहला टेबल हमारा क्रिएट हो गया अब इसको सेव कर देते हैं अब दूसरा टेबल बना लेते हैं तो टेबल पे जाना है आपको और टेबल पे जाने के बाद कहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे और ये एक तरह से समझ लो कि ये पीरियोडिक पीरियोडिक टेस्ट टू होगा ठीक है ना तो इसमें क्या करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं तो ये लिख दिया मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर लाइक नंबर ये हो गया ना यहाँ पर आएंगे इसे ऑटो नंबर नहीं रखते हैं क्योंकि उसमें हमने ऑटो नंबर रखा था शॉर्टेस्ट रख देते हैं ठीक है और हमने दिया था स्टूडेंट आईडी तो यहाँ पर भी रख देते हैं स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट आईडी तो सेम ही होगी ये तो पता है ना और यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप था एक बार चेक कर लेते हैं ये स्टूडेंट आईडी कौन सा डेटा टाइप था ऑटो नंबर था तो यहाँ पर आपको नंबर रखना पड़ेगा ठीक है अगर आपने ऑटो नंबर रखा है तो आप नंबर भी दे सकते हैं लिंक कराने के लिए ठीक है तो ये स्टूडेंट आईडी हो गई और फिर यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट था तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं ठीक है तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा और बस यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप रख लेना है और टेक्स्ट डेटा टाइप में शॉर्ट टेक्स्ट इसमें आ जाता है आपके में टेक्स्ट आएगा सर ठीक है तो ये हो गया और फिर यहाँ पे आप मार्क्स ले लीजिए जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हो गया ठीक है इंग्लिश हो गया और बायो था ना तो सेम यही सब्जेक्ट हम ले लेते हैं बी आई ओ एल तो बायो था बी आई ओ रख देते हैं ठीक है तो ये रख लिया हमने और फिर यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा ये टोटल आ गया और टोटल की बात यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे एवरेज भी कर लेते हैं तो ये एवरेज आ जाएगा तो ये एवरेज भी हम निकाल लेंगे तो पूरे स्टूडेंट का एवरेज आएगा और यहाँ से सबको नंबर डेटा टाइप बना लीजिए तो ये नंबर हो गया इसको भी नंबर बनाएंगे यहाँ से जाकर के इसको ये नंबर कर लिया और ये लास्ट सब्जेक्ट है हमारा बायो तो इसको भी नंबर कर लेंगे और नंबर करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो कैलकुलेटेड मिल जाएगा आपको और वहां पर था तो क्वेरी बनानी पड़ेगी आपको आ गया किसको किसको ऐड करना है कंप्यूटर हम्म। इंग्लिश इंग्लिश और एंड लास्ट प्लस कर देते हैं बायो बी आई ओ ठीक है और अब यहां से इसको ओके करिए ये हो जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा अब ये एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल के बेस पे एवरेज कैलकुलेट होता है यहाँ पे नंबर रखना नहीं है हमको कैलकुलेटेड ही रखना है तो ये आ गया अब यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर सिंपली लिख देंगे total T O T L T O T L upon कितने सब्जेक्ट हैं थ्री सब्जेक्ट हैं तो थ्री लिख दीजिए बस यहाँ से ओके कर दीजिए काम हो गया आपका यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ से यस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने प्राइमरी की बनाया था तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ रख देता हूँ मैं लाइक एक हजार एक मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर तो वन टू थ्री से ही था और यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट क्या क्या दिया था हमने सेम नेम दे सकते हैं यहाँ पे राम का तो बस यहाँ पे राम लिख देता हूँ और एक के मार्क्स अब लेके आ जाता हूँ लाइक फिफ्टी सिक्स है फोर्टी फाइव है 45 है इस तरीके से तो यहाँ पे देखिए ना एवरेज दिया गया और टोटल दिया गया अपने आप आ गया ना अब श्याम कर देते हैं दूसरा नाम तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है एक हजार दो ठीक है ये लिख दिया हमने और यहाँ पे दो दे दिया रोल नंबर और यहाँ पे लिख देता हूँ एस श्याम हो गया और यहाँ पर नंबर दे देते हैं अट्ठासी पैंतालीस और यहाँ पर छप्पन अच्छा तो ये आ गया यहाँ पर ये भी आ गया तो दोनों ही टेबल्स हमने लिए है इनको सेव कर लेते हैं और अब जब रिलेशनशिप क्रिएट कराना होगा तो कहाँ जाएंगे डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे और सीधा सीधा रिलेशनशिप पे चले जाएंगे और बस रिलेशनशिप इसमें क्रिएट हो जाएगा क्योंकि इनबिल्ट कॉमन हमें होनी चाहिए तभी रिलेशनशिप क्रिएट होगी ठीक है इसको इधर दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा छोटा बड़ा आप कर सकते हैं तो ये हो गया अब इसमें रिलेशनशिप स्टूडेंट आईडी का स्टूडेंट आईडी से क्रिएट होगा तो इसको यहाँ पे ले जाके रख सकते हैं और यहाँ पर पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि इसको ऑफ करना होगा ठीक है नहीं तो ये दिखेगा नहीं है मतलब रिलेशनशिप आप नहीं क्रिएट करा पाएंगे जब तक कि इस टेबल को ऑफ नहीं करेंगे ठीक है तो ये हो गया आप यहाँ पर रखिए इसको बस ये रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी one to many relationship create हो रही है दिख रहा है नीचे ठीक है और यहाँ से क्रिएट कर दो क्लिक तो ये हो गया अब इसका फायदा क्या है इसका फायदा ये है कि जब टेबल वन पे जाएंगे तो यहाँ आपको नजर आएगा प्लस का साइन और यहाँ पर जाएंगे तो ये दिखाई पड़ेगा कि इनका पीटी वन में ये था और पीटी टू में ये था इस तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं Así que no. Okay.